तेच वाचनालय हो. मी ऑर्डर हो, केली आता बदलत आहे ऑर्डर झाली आता त्यांनी माझी माझी ऑर्डर कॅन्सल करायची असेल तर त्यांना माझी ऑर्डर कशी चुकीची आहे आपण कोर्टात जावं लागेल सध्या आणि आपण कायदा झालेला आहे आता बारला द्यायची म्हणजे मग कोणी विरोध नाही काय होत नाही आणि ते असं काही करणार आम्हा सगळ्यांचा ह्या घराशी खूप संपर्क संवाद आणि त्यामुळे काल त्याच्या प्रभागामधल्या विकास कामाच्या उदाहरणाला मी यायचं असं आठ दहा दिवसापूर्वीच ठरलं पण बऱ्याच वेळा भाषेत असं म्हणत असतो की जे जे व्हायचं आहे ते ठरलेलं असतं तसं आम्हा दोघांमध्ये तारीख ह्या विषयाचं कन्फ्युजन राहिलं कोल्हापूरला एका कार्यक्रमासाठी मी येणार आहे आजची होती आणि त्याने ती चोवीस झाली मी प्रचंड देगलूरच्या निवडणुकीच्या धावपळीत असल्यामुळे एक दोनदा फोन आला हा मी येतो शंभर टक्के